бул сүрөттө массасы бир килограмм болгон коргошундун эригендеги жылуулук санынын бөлүнүшү температурадан көз каранды графигин көрүп турабыз график боюнча коргошундун жылуулук мүнөздөмөлөрүн аныктайлы графикке анализ жүргүзөлү комната температурасында коргошун катуу абалда болот ошол себептен жантык түз сызык а б коргошунду жылуу процессине туура келет б с жерде коргошундун температурасы ага энергия берсек дагы өзгөргөн жок демек бул аянтта коргошундун эрүү процесси болууда берилген энергия коргошунун ички энергиясына жумшалууда тагыраак молекулалар ортосундагы байланышты үзүүгө с аянтында суюк коргошунду жылытуу процесси болууда коргошундун эрүү процессинин температурасын аныктоо үчүн формуланы колдонолу жылуулук саны жана температуранын графиктен аныктайлы сандык маанилерин формулага коебуз эрүүнүн салыштырма жылуулук сыйымдуулугун аныктайлы жылуулук санын коргошундун ээриген массасына бөлөлү сандык маанилерин коюп аныктайлы